أوكي البسي البسي البسي أنت يا نجد خليني أقوم عليها نجد اتركيني خليني أقوم عليها البسي قلت البسي البسي أنت ما تستحي أنت ما تعرفين الحياة البسي أنت البسي باقي الحياة ما البسي طلعت لنا الرضاعة الرضاعة عندي ناني ايوه انت عندك نانة؟ تعالى لك انا عشان تلبسي واني قولي انا بلالين للبنت واني بابا واني تاني انت قد يلعب انت قد عندي ما يستحق <laughs> البسي البسي البسي رجل قومي البسي يلا سرعة جيبي ملابس البسي قومي قومي البسي قومي قومي البسي والله طيب اسمعي انت فين اني اني فين راحت شو كيف حب جزمك لا انا بوش اكلك كني بابا وادي كني بابا نجد ود البس لا تاكلني ما ويني وا ويني يعني ورني ها ويني نشوف